ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੀਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ hi tech full fledged computerised lab ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ high capability internet high capability computers with latest software latest material and highly qualified peers and trainers ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨਿਊਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ Facebook Google YouTube and Instagram ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 15 ਡੇਜ਼ 15 15 20 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਸਟ ਇਨ 7500 ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 12000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ 7500 in a month and get your desired band. So visit Veneer English and attempt PT with higher score with the Pearson certified trainers. Call us at 7973160270. Sat